हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका आ, मेरे चैनल पर जिसका नाम है computer and Excel solution channel और आप हैं इस समय सूरज सर के साथ तो आज हम बात करने वाले हैं परचेज ऑर्डर के बारे में बहुत सारी रिक्वेस्ट मुझसे करी गई है कि सर परचेज ऑर्डर के बारे में बताइए हालांकि लाइव क्लास में मैंने बताया भी है कि परचेज ऑर्डर क्या होता है देखिए परचेज ऑर्डर जो होता है ना सिर्फ और सिर्फ परचेज से ही बिलोंग करता है यानी कि आपने ऑर्डर दिया इसके अलावा दूसरा कोई इसका यूज नहीं है आपने बस ऑर्डर दिया वही आपका परचेज ऑर्डर है आपने ना परचेज किया है ना सेल किया है सिर्फ ऑर्डर दिया है उसे परचेज ऑर्डर कहते हैं इसको टैली में कैसे करते हैं ये एक अलग मुद्दा है अभी हम स्क्रीन पे चलेंगे तो फिर उसको भी दिखाएंगे इसके साथ ही साथ बात करना चाहूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर तो आप सभी लोगों ने बहुत ज्यादा लाइक किया हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की वीडियोस को उससे काफी सारे लोगों को लाभ हुआ ये जान करके बहुत अच्छा लगा मुझे तो अभी हम चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझेंगे कि परचेज ऑर्डर क्या होता है उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियोस अच्छी लगती होंगी आप कमेंट भी करते हैं ये देख करके मेरा भी उत्साह बढ़ता रहता है और इसी तरीके से मैं आपको फ्री एजुकेशन देता रहूंगा चलिए तब आ चुके हैं देख सकते हैं हम स्क्रीन पे आ चुके हैं अब यहाँ पे स्टॉक समरी आप देख सकते हैं स्टॉक में क्या क्या अवेलेबल है आपके पास तो ये परचेज है हमारा तो यहाँ पर पहले बाहर आ जाता हूँ और यहाँ से भी पूरा बाहर आ जाता हूँ ये स्टॉक समरी है आपकी यहाँ पर डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे जा सकते हैं ये जो डिस्प्ले मोड रिपोर्ट है यहाँ पर आने के बाद फिर यहाँ पे इन्वेंट्री बुक मिलता है आपको इन्वेंट्री बुक में जाएंगे तो फिर यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे स्टॉक आइटम का ऑप्शन दिखाई देगा परचेज ऑर्डर बुक दिखाई देगा तो यहाँ से आपने परचेज ऑर्डर क्या क्या किया है वो देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ये परचेज ऑर्डर है परचेज ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि आपने सिर्फ परचेज ऑर्डर दिया है इसके अलावा और कुछ नहीं किया बस इतना ही इसका मतलब है ठीक है ना समझ रहे बात को यानी आपने ऑर्डर कर दिया है बाकी का काम होलसेलर पार्टी का है वो अपना भेजेगी समझेगी ठीक है ना तो ये मतलब होता है ठीक है तो ये परचेज ऑर्डर का बिल आपको दिखाया मैंने अब यहां से बाहर आ जाता हूं और बाहर आने के बाद कुछ चीजें और भी हमें परचेज ऑर्डर करनी है तो वी प्रेस करके आएंगे परचेज ऑर्डर में अब यहां से आपको अदर वाउचर पे जाना है और यहाँ पर आपको शो इनएक्टिव दिखेगा तो यहाँ से परचेज ऑर्डर मिल जाएगा आपको इसी में से परचेज ऑर्डर डबल क्लिक करके एक्टिवेट कर लीजिएगा ठीक है ना फिलहाल मेरे में एक्टिवेटेड है होलसेलर पार्टी का लेजर लगाते हैं और इसमें मोड ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए ये सब आपको देखना होगा तो फिलहाल एंटर करते हैं इसको ऐसे ही एंटर करते हुए आ जाते हैं और यहाँ पे आपको जीएसटी आई एन डालना चाहिए ठीक है अब यहाँ पे परचेज ऑर्डर में मैं क्या करता हूँ पी यू आर सी डाल देता हूँ ट्वेल्व ऑब्लिक वन ठीक है ये हमारा परचेज ऑर्डर नंबर है ये आगे एंटर किया अब यहाँ से चलेंगे तो यहां पर आपको डालना है स्टॉक आइटम का नेम तो यहां ऑल्ट सी करके हम नया स्टॉक आइटम बनाते हैं ठीक है तो हम यहां घी बना लेते हैं घी ठीक है तो ये एक स्टॉक आइटम हो गया अब ये किलो में बिकेगा तो ये किलो कर दिया हमने स्टैंडर्ड रेट डालना चाहते हैं या नहीं ये देख लीजिएगा जरूर ठीक है अगर डालना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं ठीक है तो खरीद रेट क्या पड़ी वो यहाँ पे आएगा ठीक है जैसे खरीद रेट पड़ी यहाँ पे जो भी खरीद रेट आपकी आती हो पांच सौ रुपए किलो तो ये 500 डाल दिया हमने और यहाँ पे अब बेचने वाला स्टैंडर्ड रेट आप क्या निर्धारित करते हैं तो यहाँ पे छह सौ बीस रुपए किलो हम बेचेंगे तो ये देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है ठीक है आप जीएसटी की डिटेल्स को अल्टर करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं ये सब चीजें तो बहुत पहले ही बताई जा चुकी है एंटर करते हैं फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं ये देखिए आइटम लोकेशन ये जो आ जाता है ना ये बड़ा आपके लिए समस्या उत्पन्न कर देता है आप सोचते हैं कि क्वांटिटी कहाँ लिखे क्वांटिटी में तो जा ही नहीं रहा है सीधा यहाँ पे आ गया एंटर किया तो यहाँ पे आ गया तो डोंट वरी एंटर कर दीजिएगा नीचे क्वांटिटी आप डाल सकते हैं तो 50 किलो घी मंगा लिया हमने एंटर कर सकते हैं एंटर कर सकते हैं ये इस तरीके से आ जाएगा ठीक है एंटर कर दीजिए एंटर कर दीजिए एंटर कर दीजिए यहाँ पे जीएसटी की डिटेल आप डाल सकते हैं कि जीएसटी कितना लगेगा उस पर वो सारी डिटेल ठीक है तो जीएसटी जितना परसेंट लगता हो वो डाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पे नरेशन डाल सकते हैं purchase order given successfully given सकते हैं गिवन सक्सेसफुली और ये एंटर कर देंगे एंटर कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा आप यहां से बाहर आएंगे परचेज ऑर्डर आपने जो दिया था उसका प्रिंट आउट दिखा देता हूं कैसा दिखेगा तो ये तीन यहाँ पे देखिए थर्ड वाला है ये देखिए ये है आपका अल्ट पी करके इसका परचेज ऑर्डर में दिखा देता हूँ ये दिखेगा कैसा तो ये देखिए ये आपका परचेज ऑर्डर रहा ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये आएगा उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आई होगी ठीक है परचेज ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि आपने परचेज के लिए ऑर्डर दिया ठीक है समझ में आ रही है बात आपने परचेज नहीं किया बल्कि परचेज के लिए ऑर्डर दिया ओके